مساء الخير مهدي بالتوفيق حبيبي ادمنت منور تمام المفروض انه بجوز بعدهم على الكنين هسه هم باشتباكات اه الله اعلم ايوه انا بنلعب زون

زي ما بدك عادي عاكل شكله فيش حدا بعرفش بس انه رماني النداء عيني رايح استكشف في سيارة في سيارة بس وين الناس شفته اوكي في سيارة يعني. سيارة سيارة سيارة عند عامر تعال انت إيه؟ اه يك جاهز جاهز جاهز جاهز اعطينا بس سموك عاش يا كبير يلا انا نطيت نزلت عنده مش دم معايا <laughs> العصا كبير ياو هاي دم في هون عندك عمر في كار عندك هون عندك عبد الله حسن حبيبي الله يسعد قلبك يا الله ما هذا اغلب اللاعبين بيلعبوا المعظم والله المعظم والله بدك ام 4 هي هي عندي شفته بدي مخزن بس اذا معكم